inanon tayo, dinalhan tayo ni Kuya Kuya Ruben ng Awala na nahilikag sila na awan na ibusla di silik. Nga hmm, ta silik ito eh. Ay saya. Nangan ka na ya. Una iya. Ni adutin na po ikot toy. Oh, Mukat mo mangan tapay na. Mga naka ano eh. Di ka tulat kanya ordan. Ada di jacuzzi ni number 2 ko. <laughs> Iya ni makita sa TV video eh. ay di jacuzzi. Guys ha ah, oh. Eh. Napaitang kambeng ipapaano ko lang ipapainit ko lang ito mamaya yan ang uulamin ko. Yan. Ah, uh, meron tayong pinapaitang kambing yan. At meron tayong uh, sinampalukang paanang kambing. Si Kuya Ruben ang nagbigay sa akin yan. Maraming salamat sa iyo Kuya Ruben. Yan at bukod doon binigyan niya ako ng BBM na t-shirt. Guys, BBM tayo lahat ha. Ah. BBM at Sara 2022 yan. Meanwhile Digits 75. 75. Yan, yan mga kaibigan. Dito tayo sa bahay ni Boss Arela. Yan, 75 oh. Your destination is on the left. Oo. Ayan, kukunin natin yung ano, SPB. Wait, bababayin ko lang. Ah. Yung kambing na ano mga kaibigan na isang isang kilo o dalawang kilo ba yan? Ay! Buseng! Iba talaga ang ah, ano. Maraming salamat dyan ha sa kambing mo ha. Ay mga kaibigan, kasama natin si Boss Raylan. eto kinuha ko lang yung, um, mayroon siyang nag, kung bumili ng... matagal na yan eh. Matagal Matagal ko nang bigay sa iyo yan eh. eh. Kambing, Hindi mo lang kinu- kambing. Hindi mo lang kinukuha wala kayo ikaw. Yung, yung, yung, yung tubig pa lang ni Boss Raylan. Ano? Boss, thank you ah. Kailan lang biyahe mo ulit? Paalis ako, papunta California. Ano ka ba naman? Wow! Ano, Naninila ako, nagdidila ako mga kaibigan ha. Sigan natin yung mga nagkikintuhan ha. <laughs> ano, hindi na kita abalain. Maraming oh, salamat oh, mga oh, kabawi rin eh, Napakatagal sa freezer na niyan eh. Di, ang ang kagandahan nito, hindi ko na siya i-quarantine. Ready to meet na to. No. Oo, oh, ano naman, siyempre. Aso pa pa no. Thank you, tumahan lang talaga ako eh. Kaya dating mo lang ba? Oo, oh, ngayon lang din. Eh, wala pang kaayos-ayos dito sa... Ay, huwag mong intindihin yan kasi siyempre nag snow pa rin naman. Kasi ang ang uh, oh, hindi pa natutunan mga kaibigan yung mga snow, nandiyan pa sa gilid-gilid ng ng tabing ano, ng tignan mo. Pero silipin na lang natin yung gilid ng bahay ni Busrelan diyan, oh. Ah. No, laking bahay niya, dalawang sakyan pero sa loob mayroon pang motor yan na maganda, ano boss? Wow. Eh, hindi ko na titignan next time na lang sa susunod na lang. Mga tayo kung paano sa mga... Oo, oh, oh, Oo, oh, sige. Ano? Sige. Gina mag ano. Thank you. Ingat sa biyahe no? Ingat, ingat. Oh. oh. Na mga kaibigan. <laughs> Alright guys, magandang magandang uh, hapon po sa ating lahat. At ang current location natin mga kaibigan is nandito tayo ngayon sa Forest Street. I mean is 40 Street. Calgary, Alberta dito sa Flying J kung saan na uh, dito na ako magpapalipas ng aking uh, gabi uh, nagpunta ako ng uh, Iowa nagpick up ako sa Council Bluff Iowa ng para sa car care yun ang uh, ng ating thriller ngayon at i-deliver natin bukas ng umaga alas 8 dito sa may uh, Boss Lubricant Calgary Alberta malapit lang mga 6 na kilometro lang mula dito sa uh, ah, kinalalagyan ko o kinaruroonan ko papunta roon at uh, may usapan kami ni Kuya Ruben ni Manong Ruben Ilocano rin yon na magmimit dito ang sabi niya sa akin eh hahatiran niya daw ako ng uh, ah, uh, pinapaitang kambing at saka sinampalukang kambeng Wow! kaya ganina nung nag-ano siya, nag nagpapagasolina siya doon. Papunta naman ako sa loob kasi maliligo ko. Nakita niyo naman mga kaibigan at tapos ko lang maligo. At nakapat na rin tayo rito. Tapos tinawagan niya ako. Sabi niya kung alis pa ba daw ako. Sabi ko hindi na. Dito na lamang ako hihinto para bukas na lang. Kasi hindi ko alam yung location ko road kung mayroon bang space doon na maaring uh, makapag-park overnight. Eh dito, meron tayong magandang uh, spot problema na lang natin dito yung mga maiingay na mga uh, truck na iba dyan na magdamag na naka-idol pero sanay naman tayo dyan di ba mga kaibigan yeah! antay lang natin mga kaibigan si kuya kuya Ruben uh, Ruben Ruiz uh, kung alam ko naman na nanonood kayo dun sa mga video vlog ni uh, Pinoy Tracker si Boss Marco meron siyang uh, meron silang bidyong dalawa uh, ilalagay ko yung uh, link sa may description down below para makita nyo yung yung vlog nila dalawa Pilipino rin ito na Ilocano siya owner operator na rin ngayon na nakabase dito sa Calgary, Alberta Ayan, antay lang natin sandali para tingnan yun Thank Ano ang problema? Yeah! Ayan, sumurigtad nga to. Unag. Mga kaibigan, dyan na si Kuya Ruben. At nai-park mo nang maigay yung truck mo doon sa garahe nyo. Oo. Oh. Taga rito yan sa Calgary. Owner operator din. Haan? Diyan ka mo ng na ta. Ah, si. Si, troubles one. Yata try. Ito sumuto ka da ading kapi na rin. Pagkaan man Ay kanya ni lakay arsinya. niya. Oh. Yeah, Sini shirt Pagkasuhan. Sige, sige. Para ito mo na kanya. BBM. Ah, BBM? Oh, ah, kumita. <laughs> Ah, ah, BBM guys. A ah, BBM tayo. Mamaya i-ano ko ito. Eh. Oh, sige. Kukunin ko tong isa dito. Si Kabangir ko lang. Doktak si Bangir. Guys, may BBM t-shirt tayo. Titignan ko. Oh at uh, yung iba eh bigay natin kay ano ah, lakay RC nyo munag kay ano, Pai pasla pasla luganti chicks ah grabe <laughs> katigdigos ko lang ngamen isong nga kwa isong nga madabang lubasit na nagpaswata uh, ah. matang mawanti chicks itiwan <laughs> nariga mo wapo bulbo yan oh. Mm, mas maluwang yung Peterbilt. Kasi nasa, na-drive ko na yon. Iso mo lang. Hmm. Yung dadakil direct mo. Hindi, yung sa inyo, mas malaki. Ay, kasta lang direct ko na. Eh, Kabituan na lang ata. Ata direct mo, di ba? When, Pritch, when? oh, when, dadakil. Nagapunak, uh, ko ah. Nagapunak Winnipeg. Nag-deliver ak DJ... Aywa. Ah, uh, Aywa. Yung lugar daw Carol Aywa. Uh. Ah. Tapos nagpick up di ah, Council Bluff cancel block ako te dito eh yung ganun ganun nga sadag ti kwa shocks shocks mm, shocks at diretso di jay ah. yan na kaya ijaya mo lang ang naggapo sige ka ang ah. naggapo nagano dati ni eh. ano ba yung ah, guys ah eh inanuhan tayo dinalhan tayo ni kuya Kuya Ruben ng awala ah, ah. na nahilikag sila na awan na ibusla di silik. Hmm, nga ata silik ito eh. Ay ah, saya. nang kanaya Una, iya. Ni adutin na po ikot toy. Eh. Mukad mo mangan tapay na. Mga naka eh. Di ka tulat ka Ordan. Ada di jacuzzi ni number 2 ko. <laughs> ni makita sa TV video ay jacuzzi. Guys, ah, oh. eh. napaitang kambing ipapaano ko lang, ipapainit ko lang ito mamaya. Yan ang uulamin ko para sa ganun eh ah, naubusan ako ng kambing dinistak sa bahay ko oh, um, malamang tayo pangargam siguro ata ato na ko lang medyo tamnaya lang ako ko eh timtimpla oo noon urahan naman uning ako kur ka mati nagadumoy lang unin ang tinted mo ah, pumutan oh, problema ato ko kito na dati pagkaklot ko na ini ni oh, ang dati yan balik dapat yung pahat nga nabati nito yun eh. Dapat yung bangus ka rin eh. Hmm, kaya po, iiyawid mo datan. Adula unay eh, day to yan. Hmm. Nag, na, Imurder kan sakit ti eh, si bubunga ko ah. Talding. Gumata nga lang ito. Anya eh? ti inya ti nagatangam dato eh. Gaya inya naga ako nga ko ah. Ito ni Noip. Ah, dati nga Noip eh. Hindi pagagatangam. Anya dahi ito buong kalding ginurder mo. Haan. Abay, damo saksakan ah, na barot. Na, Saka lang, di ginatanggal. Saka, Madimi oh. mo, masama pa tayo mapalagparte. panagparte. Kawan sa bagay. Oh, naglamis pa. Palamig po. Papainit ko, mayroon akong ah, sinampalukang paa ng kambing guys. Kalding. Mm, kalding, Ilocano. Hindi, hindi ko na mahuhugasan. Paano na ba yan to? problema. Agpawit ako tayo. Mm. Ito lang yung balay mo na ita. Malapit lang? Yeah. Nagkapam yan, nagkapam uh, sweet grass. Kati, uh, North Portal. Nagsarsarno talang garod. Uy, ta. Ang 95 lang ang takbo ko kasi ang mahal-mahal ng gasolina. kung ano yung Ah, kung ano yung talo kayo talo kayo nga kwa ngagsasaro no oh. adi may sa naturo gidi kwa naturo gidi uh, ah, duwa kayam di naturo gidi kwa derabe di eh, minot minot wow. hana naturo di minot derabe naturo gak di jay yellow yellow grass sa Saskatchewan. Ah, yung mabasak, yung mabusak pwede ya, yun. Yellow grass sa Saskatchewan. Jigid na lahat na, ano? nagatatrak di dyan mga kwa. Ay, bakit to eh? Kwa, lagpas ti... Wayburn ano? Wayburn, nun. Lagpas ti 15 minutes ah, bago ag Wayburn. Ah, okay. O 15, oh, 15 minutes, ag Wayburn mo Ah, tapos prod, yellow, yellow, yellow grass. sa Saskatchewan. Well, well. Eh, kaya nga, hin Nangay may TJ ko nga pagwa ang Tim Horton di Wayborn. In-drive kong hanggang doon kasi alam mo parang napansin ko yung mga panahon hapon na parang yung hindi maganda yung walang hangin masyado. na binanatan ko, na binanatan nang mag-drive na ganun para hanggang maubos yung 13 hours ko. Kasi nag-add ng dalawang oras dito sa Canada. So, ang ginawa ko, pagka napansin ko parang na, natal na, Oh, ah, ayun, drive ako. Kasi ah. kung mahangin, hihinto na ako kasi Uwi pre, sa, sa lubong yung hangin, malakas sa gasolina. Ito nga ang problema ng owner operator mga kaibigan. Ano? Tatay, tatay, tatay, nga na di ko, amos dyo. Hmm. Pa, pasabat nga gapo south ka no, eh, so pasikig. Kaso nga rod, galing... Naka, stay deck di pas, di pas lane. <laughs> Oo, ang hirap. Kuro. Gaso yung pultang data 1478. Grabe. Dati, dati 900, 800. Hmm. Eh, ayun nga ang isang ano ngayon. Ito na nga ang, ang dami-dami ng an, itong isang masakit sa owner operator mga kaibigan, itong taas uh-huh. ng krudo ngayon. Uh-huh. Kumpira sa mga company driver ngayon. Halos double. Double. Noon, nung kasi nung nasa kabilang kumpanya ako, hindi ko nabanggitin, sa uh, ano daw, tag single ako doon. Sa, uh, sa T ko naman. Oh, sa T na lang, kamo na lang. Nag-single ako doon. Ang gasolina pa nung araw doon, nung araw pa eh, last year yon ang bili lang natin noon eh, dollar to dollar 15 lang eh. Noon eh, ngayon, ang krudo dito 1.8 1.8 na 1.7 1.7 na 7, grabe kamahal ng gasolina ayan oh Oh, 1779 yan, 177.9. oh, yung 11 Mataas ang diesel dito, eh, halos eh, US puro pa, puro 499. oh. Grabe. Yeah. Per gallon. Mm, per, per gallon. gallon. Eh kung hindi kita na la, la US ang tayong babadan ta in release da di ko na di stock da. Aji reserve nga oil da. Hindi, sana. In, in release dan. Sana eh. In-release dan. So, I, ipapano kung ano. Lumakan sa 5 cents. Ah, 7 cents. Next week. Ay sana, sana may Ito, pagbabago yung ano. Mangro bigat. May pagbabago yung ano natin kasi kung wala, nako kawawa naman tayo dito. Hmm. Para ang mangyayari na lang tayo dito. Ano na eh, yung yung parang ang kinikita natin Ah, sa sa, sa gasolina lang napupunta na. Hindi talaga nakaka... Atay madidain nga ito ti kwayo, ti rate yun, ti permahan, kinagatok krudo. Meron din. Meron din, pero base pa rin ang sa US nila. Wa, Dito sa amin. 40, uh, ah. dollar 45. Dollar 25. Base pa rin, nun pa rin yata yan eh. At saka nagkaroon lang sila ng 12 cents na ano, na na tawag nito yung subsidy? Hindi, 12 cents na premium premium? Mm, yun lang yung ano. Okay. Eh, gamin gumato ti kuan eh, gumato ti freight. Uy, kaya nga tumaas na nga lahat ang Dapat, freight eh, eh. Dapat Magtaas na rin sila. Oo, oh, dapat dadali ko dollar 50 tatan. Bakit? Uuwi ka na? Ano, uuwi ka na ba? Papaalam ka na ba, kuya? Una to, kuha ni, honeymoon manin. <laughs> Ano after, ano sinasabi ko sa'yo? After 7 days. Sabi siya, ganyan talaga mga kaibigan yung ano eh. Siyempre alam niyo pag mawalay tayo sa pamilya at uh, ah, the, ilang ayan, maximum 6 days to 7 days naman kahit naman sa akin eh. Pag uwi talagang parang bagong ano yan, bagong kasal yan. Halatado, mo halatado nga BBM ka, red na red, pati shorts ah. Ay, gusto ko makita ka, I, ano mo muna, I, ano mo nga muna. Kaya na, oh. Alam niyo ba saan ito babasig na ba? Ah, uh, babasig na ito, eh, bagay na dyan dyan. Eh. Mm, yan, yan, yan, oh. <laughs> Guys ah, oh, BBM tayo ah. Oh, yan. Galing kay Kuya ah, Ruben ito. Hmm. Ah, saan ba galing to kuya? Pina, pina, Ah, Ginatang ko lang. Ito- bin, binili mo pa to? Hindi pa binigay? Hindi, ginatang ko. Sa, yung malaki na sa akin, siguro. Yung ah, ko saan ah, ba malaki dyan. Agpi- agpili ka pili. Hindi mo tayo Ang dami mo namang isig sa... i- Sagda guys. Tawagan ko si ko sa inyo. Ano ba to? Large. O large to, pares lang ba? Ah, parehas. Ah. Hindi, okay lang kung, oh, ito na lang. Sakali, isa lang. Dadakpil di ba? Ag stretch mo ata? Ay, win, win, win. Ato hindi medium, mm. medium, large. Para kinilakay mo lang siguro ata. Mm. Dahil ti kanya ta. Sige, i-message mo pala kanya ng harugin niya. Well, well, well. Ta, niya na, ganang, uh, ah, agor ka man gayan, check ko man pa'y kanta. Dahil ti silpong ko kakwa. Anya na ganang, uh, ah, re-reset ko dati amin ni day. Oh tignan ko kung andito si yung RC Arsenio Cisco ang nakalagay eh. Oo. Hmm, dito tikit, dito tinagan na niya. Oh. Ay, titingin number na niya. Wait, wait, oh, wait, sa dito. Ah, eh. oh, Tawagak ti suna ta, eh. bagak niya na or text ko tatan eh, ta. Baka pag subyan daga pa ti US ata eh. Sino? Ta, sika. Kay uy, nadan sa pa ti kaknum gawid ak siguro nalpasag deliver no din ti pag pick up tapos uuwi na rin siguro ko para o, oh, reset oh, alis o, ulit. Tara, Kasi ano? umalis ako nung ano eh, 31 uh, eh. Ay, makawit pa, makawit pa yung oras mo? oh, meron pa akong mga 24 sakto-sakto papunta ah, ano. Ah, sakto. Dalawa pang... Ang aramid na dagamang kinagada eh. Ito, ito GBS. GBS ta Brooks. Oo. Taang pick up tapos Oo. papanunda mo tiko. US ulit. US uh, ah, either Pero ay, pwede pa rin kasi well, may recap naman tayo. Well, either uh, Texas winusan kay New York. Mm -hmm. Eh, na may biyahe lalo diyan. Yeah, Bandano GT. Sana. Yeah, Bandano GT New York. Texas. Yeah, Bandano GT New York. Di punto to jay. New, uh, mayroon pa ba? Ada. Di, uh, Lapas pa ng New York? Oh, well, yung Pennsylvania, di, New Jersey, oh. tapos New York. Massachusetts. Oh, Massachusetts, oh, meron pa ron. Oh, oh. Eh, malay mo, big, yeah, pong tunay dyan, ah, big, big, bigyan pa ako nun. <laughs> Magkita dyan ko dyan, bye-bye dyan, punto. to. Paparam dyan. Eh, i-text ko siya mamaya, sabihin mo rin sa kanya, ibibigay ko sa kanya to, Wag, daanan na lang niya o kaya ah. ako na lang dadaan sa kanya. Oo. Um, ano, oh, oh, Tawag-tawag lang no, Tika. Ta sa, ay, ah. Hindi kan marami pa akong kanin yan sa loob ng putyo oh, Sigurado ka kuya. Ah, datak na bala yan. Guru uray garod ni komanderan mm. eh. Honeymoon man na eh. <laughs> Hindi ka alam ka nga, nagdadrive eh. Un, abot yung matlang traverso na. Oo, okay ang mga kaibigan hindi na, nagpa, hindi na magtatagal si Kuya Ruben at magpapalam niya kasi honeymoon ulit ng uh, ng uh, mag-asawa ito kasi 6 days nga hindi umuwi ah, <laughs> siyempre maraming maraming salamat nga sa binigay niya sa aking uh, ah, ma'am pinapalitang kambing at saka sinampalukang paan ng kambing at binigyan niya ako ng t-shirt na bibigay ko rin kay Lakay RC Shout out nga pala. Uh, Lakay RC Sino pa papasat mo dyan? oh, si Lakay Mulong. Lakay Mulong, shout out yan. No? Lahat... Oliver, sila Russell. oh, Oliver, eh. Russell. Kuya, salamat ah. Makakabawi rin ako sa susunod. Oh, mm, pagbutihin mo. Oh. Baka sakali maka, makalima tayo ngayon sa labanan. <laughs> ingat, ingat. Oh. Ah, kaibigan. binigay niya sa aking uh, kambing ah, pauwi na si Kuya Ruben yan guys no at ipapainit na natin yung uh, pinapahit ang kambing dyan at simulan na nating uh, higupin dito na siguro ako matutulog papalipas ngayong gabi yeah ayun mga kaibigan yung pinatong ko na yan pwede na yung kanin natin oh okay minute minute minute minute minute oh dyan ka dito ka dito yung ah ano kanin na yan okay lagyan ulit natin ito kasi masisira na to eh yun tama kaibigan kain kain kain yan uh, meron tayong pinapaitang kambing yan at meron tayong uh, sinampalukang paanang kambing si Kuya Ruben ang nagbigay sa akin yan maraming salamat sa iyo Kuya Ruben yan at bukod doon binigyan niya ako ng BBM na t-shirt guys BBM tayo lahat ha BBM at Sara 2022 yan Tara, kain muna tayo, kain. Uubusin ko talaga to lahat. Promise to God, lahat ito. Yes! Wala akong ititira. Kung may matira, di papabukas ko na ulit. Mm. Yan. Napaitang kambing at saka ito. Papanatan natin to lahat. Na naligo naman ako. Kaya magkakamay na lang ako. Kamayin ko na lang. Wala ko sanitizer ko. Mm. Yun. Tama lang yung timpla. Sabi ni Kuya Robin kasi hindi daw siya masyadong maano eh, ma maalat magtimpla. Sabi ko okay lang naman yung timpla. Ah, kakamin na tayo. Ayan guys, so paano? Ah, mag-share na kayo sa akin dito. Kumain muna tayo. Mmm. Mm. Thank you, thank you talaga, Ruben. Mm. Mm. Kambing. Mm. Shout out sa inyo guys. Shout out. Mm -hmm. ah. ah. Tubig, tubig, tubig. Ay, mabulunan pa tayo rito dahil sa kasabihan natin kumain eh. Mmm. Mm. mm. Yan guys. Ayan muna tayo mga kaibigan. Hanggang sa muli nyo. Ah, alin na kayo. Maki-join na kayo sa akin dito. Sinampalukang panang kambing at saka pinapaitang kambing. Wow! Hanggang sa muli mga kaibigan. Peace out! Bye! Lakay Pinoy Tracker